कृष्ण जादवाय नम कृष्ण जादवाय नम हरिहराय नम कृष्ण भाय नम भाय माधवाय केशवाय नमः গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদান গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদান গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদান গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদান গিরিধারী গোপীনাথ মদন মহা নম কৃষ্ণ যাদবায় নম হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় सनातन भट्ट रघुना श्री सनातन भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना जीव गोपाल भट्ट दास रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुना ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা যাহা হইতে বিঘ্ন না সভীষ্ট পুরা হইতে বিঘ্ন না সভীষ্ট পুরা এই ছয় গোসাই যার মই তার পঞ্চগ্রাস দাসবার পদরে নুমোর পঞ্চগ্রাস হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম तेरा सेवी से भक्त सने যাবে ব্রজে কৈলাবা এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবা এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবা রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ নম কৃষ্ণ যাদবায় নম নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম পদে মজায় আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দা নাম संकीर्तन कहे नरोत्तम नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण जादवाय नम हराय नम कृष्ण जादवाय नमः नम हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हराय कृष्ण जादवाय माधवाय केशवाय नमः গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা गिरिधरि गोपीनाथ मदन महा गिरिधरि गोपीनाथ সনাতন ভট্ট রঘুনা শ্রী জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনা জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনা শ্রী জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনা কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ জয় গোসাই করি চরণ বন্দা জয় গোসাই করি চরণ বন্দা এই জয় গোসাই করি চরণ বন্দা যাহা হইতে বিঘ্ন না সভিষ্ট পুরা যাহা হইতে বিঘ্ন না সভিষ্ট পুরা এই ছায় আসবার পদরে নোমর পঞ্চগ্রাম হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমা चरण सेवी भक्त सनेवा গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবা এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবা রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ হরিহা नम कृष्ण जादवाय नम नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम পদে মজাই আম গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा কৃষ্ণ যাদবায় নম হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা गिरिधारी गोपीनाथ मदन महा गिरिधारी गोपीनाथ कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনা হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম হরি হরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্ধা ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা যাহা হইতে বিঘ্ন না সভিষ্ট পুরা এই ছয় গোসাই যা हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम हराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नमः चरण सेवी भक्त सने बा যাবে ব্রজে কৈলাবা ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবা এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ হরিহা नम कृष्ण जादवाय नम हराय कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम संकीर्तन कहे नरोत्तम नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण जादवाय नम नम कृष्ण जादवाय नम हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नमः গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদা गिरिधरि गोपीनाथ मदन महा कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দা যাহা হইতে বিঘ্ন না সভিষ্ট পুরা হইতে বিঘ্ন না সভিষ্ট পুরা এই ছয় গোসাই যায় हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नमः चरण से भी भक्त सने बा যাবে ব্রজে কৈলাবা এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাবা রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ कृष्ण जादवाय नम हराय कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम পদে মজাই শ্রী আমার গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন संकीर्तन कहे नरोत्तम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण